抱えて言葉の重さに動けなくなってただただか夢にれてた気づけば君を見失いた抱きしめてた姿 せず繰り返すたびほつれてく絆を強く強く抱きしめてなくさぬよ抱えて言葉の重たさに動けなくな

いつか